mo sekolong sa lena le dira jwang ge ngwaga o thoma a ke re bana ba ngwagwana ba feditše ba ngwaga ka moka ba le ka ga grade ee, one jale ke mokana ga le ba tsebe ee, gore na o bothata bja gago keng ee. o a ka be le gore o mo kae ka gore ba tlabe ba etšwa ko grading e nngwe ba etla kamo oetša o sa tsebe gore o ka ba arola jwang ka mm. pela gore nabe mošomo o thome ka pela ee. awa re tlo le fa tlhatlhonyana ka yona rena ya renaenyakile ee, go swana le agra empa ya rena ee. re e dira mothomong a ngwaga Alright. morutiši o swanetše gore dibeke tše pedi tša mathomo ge bana ba fetše go tla ka phapošing e be e le gore o feditše go lekola bana ba le ka mo a kere diphapoši tša rena o tla humana e le bana ba tekana bo masome ma- a mane e ba bo forty bantši, o sa tsebe gore o ka Ee. ba rolarola jwang mara ge e le forty e o dira five five five Ee. ka beke o setse o O- o dirile twenty five feditše, ee. beke e tlang wa bona gore o feditše ke mokana o tseba bana ba gago ka moka ga bona gore ba ba mo kae assessment ya rena e sepela ka mokgwa o la e bona moleka ona wa mathomo ke mo e leng gore um wena o le morutiši o bolela mantšho ke tlo kgopela o mpalela kere pele ga ge re bala ke nyaka gore ke bolele mantšwana a mangwe a kere wena o bula ditsabe tša gago o tlo mpotsa gore na modumo wa mathomo mo lentšong ko mofeng a kere so ee go swana le ge ke re tate ntheeletse tate wa kwa gore tate e thoma ka ta re na le molekwana wa gona ke mantšho a lesomepedi a tshela ba go fa modumo wa mathomo a bobedi modumo wa mafelelong ngwanaka ke tlo bolela lentšho le lengwe gape o theletša modimo wa kae o tla mafelelong ke mokana ge ba go botša o tla bo o le gare o ngwala gona mo a kere ke sela re reng ke phonemic awareness eh, gore they must be able to identify and manipulate they must hear the beginning the middle and the ending of okay sounds. so gore they must get used to the they, they hear the sounds yeah. first yeah. before ba ka tla ba ba shuma ka yona okay mm. eh ke mokana mo le kwana bobedi ke mo re ba bontsha go ditlhaka tse eke mo a ke pele wena o tlo mpalela tse ka moka ga tsone ene o dire gore o bale ka pena a ke o thoma ka efeses ga ke re thoma e šupe ka monana gore o tlo kgone dibala ga botse gape ditlhaka tse bjalo tsebe ke foundation ke modu ee. mm. ebile lena le a ditlhakatlhakantšhale thome ka sequence ele ya tsone ya o latelelana le a ditlhakatlhakantšha mm. mm. re ya mola go mantšwana a boleta jwang ee ee mantšwana a ke a e leng gore re no dumela gore ngwana ga le ka ga grade three ee o ba ka ga grade two ee o santse ra kgone wa ya palelwa ke mo e lemogang gore ya mo go ne le bothatanyana la e bone ke mokana and-e go e nngwe le e nngwe re fa botlhaba ee wa bona mo go highlightilego ke gore morutiši o santse gore a e bontšhe ngwana gore ke tlo bala wa ntheletsa ngwanaka ole mantšu ke a bona matome o be a na le mpšanyana a re bale ngwanaka matome o e be a na le ge a ka palela ke mpšanyana o crossa mpšanyana ke mantšu a seven o tla ngwala gore o kgonne ya six